nyereka inzira y'ukuri nyereka inzira y'ukuri igice cya gatandatu ukora icyaha niwe wenyine azopfa ukora icyaha niwe wenyine azopfa yenzi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito muri uno mwanya udasanzwe ndabahaye ikaze kugira ngo mwifatanye nanjye ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi aho tugeze ku gice cya gatandatu kivuga kiti ukora icyaha niwe wenyine azopfa ukora icyaha niwe wenyine azopfa ariko bagenzi imbere y'uko dukurikirana icigwa cy'uno munsi munkundire tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntibihabwe icubahiro mwami tuje imbere yawe ntacyo turi cyo turi abantu buntu twanduye imbere n'inyuma turifuza gukomezwa nawe mu gihe twiga ibyigwa nk'ibi bitubwira ibyo ibyerekeye inzira y'ukuri mwami turakwinginze abari udutahuza utwereke inzira y'ukuri igana mu bwami bwawe kandi uduhe kureba mu mutima niba turi muri iyo nzira udukomeretse mu buntu bwawe mu gihe twiga amajambo yawe duhe ibyizigiro byo kuzokubona igihe uzobugarutse mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen mu rubyaro rwa adamu hamwe na eva hari hamaze kubonekamo Abeli hamwe na kahini kandi nk'uko twabibonye mu cigwa giherutse aberi yari yamaze gupfa hari hasigaye kahini kandi twarabibonye mu cigwa giherutse inyuma yuko abeli yari yapfuye kandi urubyaro kwa kayini naho rwari rugiye kuba rubi rubamo abantu babi banka kumvira imana bakora ibizira bakora n'ibindi bibi byinshi byose ariko izina ry'imana rihabwa icyubahiro itangurira igice cya kane ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu uhasomye ugashikana mu itangurira igice cya gatandatu ku murongo wa kabiri hatwereka ikintu kidasanzwe inyuma ya runo rubyaro adamu yari yaronze haha havuye haza uwundi muhungu imana ishumbucije bano babyeyi bacu ba mbere nawe akaba yari yitwa seti bagenzi munkundire ndababwire uwo seti yarari seti yari umwana yumva yari yarigishijwe n'ababyeyi by'umugambi wo gakiza arabitahura mu nzira ziwe zose no mu bikorwa byiwe byose seti yama akora iby'imana ibona ko ari byiza ibihe byose yaba anezerewe mu buryo budasanzwe kandi ukumvira imana no kugendera mu by'imana imana yihanikirije nibyo byaranga uno mubyeyi wacu wa mbere seti igihe seti amaze kubyarira henoki ijambo ry'imana rimbarira iki rimbarira yuko urubyaro rwiwe na seti bama bambaza uhoraho bama basenga uhoraho maze biciye mu kwambaza uhoraho no gusenga uhoraho imana ikabumva kubera yuko bari bafise ukwizera mu mana imana yama yabitwararitse maze ikabaha kwitondera iby'imana yari yarabihanikirije yamara kubera yuko umugwanizi yari ahari abantu bakomeje kurondera ukuntu bagenda kure y'imana mbere na bamwe bo mu rubyaro rwa seti batangura kwitwara nk'abo mu rubyaro kwa kahini ibintu birakomera ni kuvuga ngo bari bifashe nk'abapagani nk'uko igitabo cya yuda umurongo wa cumi na rimwe kibitubwira kandi bari barishe amategeko y'imana abaroma igice cya mbere ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe ikintu gikomeye imana yakoze cyabaye icyahe ikintu gikomeye imana yakoze kwabaye kwigisha bano bantu ibyabereye muri edeni abana bo kwa kahini hamwe na bano bava mu muryango wo kwa seti bose baragirwa amahirwe yo kwibonera edeni igihe imana yari yayirindishije abamarayika ngo ntihagire umuntu n'umwe yinjirayo barerekwa edeni ukuntu itotahaye bakigishwa icyo bahombye kubera icyaha kandi imana ikabahanura ngo ntibabandanye bari mu cyaha kugira ngo ba ntibaze bahombe n'ibyasezeranye biri imbere mu nyuma imana yahavuye ikora ikindi kintu kidasanzwe yahagurukije enoke enoke yatanguye kwigisha yuko icyaha cyo cyazanye urupfu kandi hariya muri yuda igice cya cumi na rimwe ku murongo wa cumi na rimwe hamwe n'umurongo wa cumi na gatanu yuda arigisha uko enoke yari ameze enoke yari inzira z'uhoraho ibyanditswe byerabimbarira yuko enoke ntiyagarukiye bo bavukana umuryango wo kwa seti gusa ahubwo yaragiye araburira batanga imburi zikomeye nk'uku na twebwe twirirwa dutanga imburi ntiyagarukira mu kwa seti gusa ngo agarukire mu ishengero ryawe gusa ahubwo yagiye no mu bantu bose mbere n'abo kwa seti bose arababurira ngo bategure mu mitima yabo inzira z'uhoraho nabo baze gutakambira uhoraho imana iramwumva icyatumye henoke ahitamo kino gikorwa kidasanzwe ni uko henoke yakunda imana ego mu mutima wiwe hari harimo kwizera bitovugwa yari yizeye cyane imana icyo yigisha cyaranamugaragaramo henoke nk'uko hariya muri matayo igice cya gatanu ku murongo w'umunani yesu abivuga yari yarigishijwe neza yuko hahiriwe abantu bafise imitima yoroheje imitima imenaguritse yarigisha ubwoko bwiwe hamwe n'ubwoko bwabo bavukana bo kwa kayini yuko bakwiye kuvavanura n'ingendo zo kwishyira hejuru no kwirata ariko ko bakwiye gufata ingingo yo guca bugufi imbere y'imana kugira ngo bashobore gukira mugenzi ko urakurikirana icigisho c'uno munsi mbese icoma uno mutima enoke yari afise akaba ari wo uranga umutima wawe kandi nanga akaba ari wo enoke yakomeje gukora ibintu bidasanzwe yamara igitabo cyitangurira igice cya gatandatu ku murongo wa mbere n'uwa kabiri herekana yuko abantu bakomeje kugenda kure y'imana ibyago bibandanya kubaza ko imana iritegereza abantu iraraba bo mu rubyaro rwa kabiri byanse bo rwa zeki nabo nyine byanse yitegereza ku isi ibona imitima y'abantu irakomantaye imana irababara cyane yabara ijambo ry'imana ku murongo w'umunani igice cya gatandatu cy'itanguriro rimba ririki rimba ngo irabye umutima wa nowa wowo irawushima ni kubera iki imana yashimye umutima wa nowa nowa kumbure yari afise ikintu kidasanzwe mu mutima wa nowa hari harimo kwizera yari afise umutima wo kwizera imana bidasanzwe yama yumva yuko akwiye gukora icyo imana imubwiye buri minsi yose mu ngendo ziwe no mu bikorwa byiwe nowa yashyira imana imbere igihe ijambo ry'imana ryaba rigiye kuvugwa nowa yavuga ati yiteguriye gukora icyo igomba kuri njyewe maze akaba ari cyo akora yaba yumva yuko yorongorwa n'imana igitabo cy'abaheburayo igice cya cumi na rimwe kitubwira yuko icyatumye imana ishima umutima wa nowa icyatumye henoke imana imwemera kumukoresha ni bose bari bafise ukwizera kudasanzwe bari basize ibyizigiro byabo ku mana yuko imana ariyo yonyine ihari yo kubatsindanishiriza kubwo kwizera imana ishima umutima wa nowa imana na n'uno munsi nawe mugenzi irashobora gushima umutima wawe nk'uko yashimye umutima wa nowa wewe icyo uhamagarirwa ni iki ni guca bugufi ukemera kwiyorosha ukemera icyo ijambo ry'imana riri ko ukemera icyaha cyawe mu gihe turi ko turiga ikigwa kitubwira ngo inzira y'ukuri yesu aragukura aho hantu uri maze amutereke muri we ariho honyine duteze uburuhukiro ntabwo byaterekeye imana yavuga ngo igiye kubikura abantu bose kandi umwuzure uraza umwuzure utigitsa abantu bose yamara imbere y'uko umwuzure uza imana yahagurukije nowa ntanze amahirwe ya nyuma bagenzi mu nzira turimo zibiri imwe yerekeza mu mahonero iyindi yerekeza mu bugingo budashira ijambo ry'imana ririko riravuga uno munsi nk'uko ryavuzwe no mu gihe cya nowa ngo uhitemo kwinjira mu nkuge canke wanke yamara abinjira mu nkuge bagiye kuzohabwa ubugingo budashira ariko uwanka kwinjira mu nkuge wewe azohabwa ku bihano by'umuriro n'urupfu bidahera byagenewe abantu bamwira kumvira imana bibiriya iratwereka neza mwa kino gice cya gatandatu mbere mwa bino bice bya mbere by'itanguriro ukuntu abantu bo mu gihe cya nowa bari bameze mu by'ukuri ubwa mbere bari abantu bikwegeye mu gusenga ibigirwamana bari bameze nka kahini nyene ushaka gusenga imana nk'uko ubyigombeye bagenzi naganda babwire ukuntu imana yacu imeze imana yacu ni imana ishaka uko yavuze ibintu aba ariko bikorwa uko nyene n'ibikubwiye ati kugenda ibujumbura uzofata inzira ya garidinoro aba ariho uzoca hama wewe ugacuvuga ati oya ninazungurukana hariya nzoshika bagenzi ahubwo uri kuratandukana n'imana uko imana yavuze ibintu hari abantu bakunda kuvuga ngo gusenga ari gusenga ngo ibintu byose ngo ni uko nyine bagafata ibintu ibisanzwe bagenzi uku niko abantu bo mu gihe cya nowa bimeze bafata ibintu nk'ibisanzwe nuko nuko gutyo bagaca batangura kwiyumvira no gusenga imana babona batangura gucura imana mu biti no mu bindi bintu kugira ngo abe ari zo bayisenge muri ubwo buryo baca ibyigomeke guhumana ikindi kintu nacyo bwabaye ubusambanyi abana bo mu rubyaro rwa seti babonye abakobwa bo mu rubyaro rwa kayini ubungure ngo babimisha jogo harimo amatarase mu mutwe bambara za mini hamwe n'ibindi hari igihe abahungu benshi ntibabona abakobwa bambara neza bagashikana ku birenge bakiyumvira yuko kumbura amatako yabo adatukura maze bagaca babona wa wundi yambaye gufi yabyerekanye bakiyumvira wewe kumbure niwe yoba atukura uku niko byagendeye n'abo mu gihe cya seti abo mu rubyago byarugwazeti mu gihe cya nowa barabye abakobwa abakobwa bo kwa kahini abasore bo kwa seti babona abakobwa bo kwa kahini inkumi zo kwa seti zibona abasore bo kwa kahini ukuntu bitwara nk'abari mu byaha maze ibyo aba aribyo bibanezera bagenda kwifatanya nabo bagenda mu busambanyi bukomeye nacyo cyaranze bano bantu bari kurya ibizira imana mu kurema yari yararemeye igikoko cyose ikintu cyacu maze barariye n'iby'imana itari bwabahe kurya bakora iby'imana itari yavuze bitwara nabi kandi impanuro zaca muri nowa n'izaciye muri enoke batangura kuvuga ngo ibyo ni bandi bigisha nk'uko abantu mwa kino gihe baburirwa bakababwira ati uku niko ijambo ry'imana rivuga bibiri ivuga ariko bagakomeza kuganinika amazosi ngo gusenga no gusenga bararimbutse ukora icyaha wenyine ntiwazopfa mugenzi uhamagarwa guhitamo bibiri ubugingo ukemera gutandukana n'icyaha cyangwa urupfu ukigumira mu cyaha cyawe ndagusabira kandi nkagusengera nk'umusabyi w'uhoraho ngo ukwizera kwawe ntiguhere kandi niwamara gukomera uzocike igikoresho kidasanzwe cya kirisito cyo kuburira bagenzi bawe urahamagarwa kandi mugenzi gukora abone kuri paji yacu cyane kuri shene ya youtube kugira ngo uzoshobore gukurikirana ikiganiro kizokurikira kizoba kivuga giti ibirindiro bya satani ibirindiro bya satani nta kino cigwa kirekire turiko gifise ihangiro ryo kutwereka inzira y'ukuri mwakira ijambo ry'imana rirakata inzira y'ukuri intambara ikomeye igiye kuyigaragaza Mm-hmm.